Kamanda wa polisi mkoa wa polisi Tarime Rorya, kamishina msaidizi wa polisi Geoffrey Sarakike akitoa taarifa kwa vyombo vya habari ofisini kwake, ameeleza kwamba wanamshikilia mtu huyo kwa uchunguzi zaidi dhidi ya mauaji ya mchungaji Paulo Kebwe. Jeshi la polisi mkoa wa polisi Tarime Rorya hadi sasa linashikilia mtu mmoja kwa mahojiano na linaendelea na uchunguzi kubaini chanzo cha mauaji hayo na waliohusika. Pia Kamanda Sarakike amewaomba watu au mtu yeyote mwenye taarifa sahihi kuhusiana na tukio la mauaji ya mchungaji huyo kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi. Tunatoa wito kwa yeyote yule mwenye taarifa za uhakika zitakazowezesha kukamatwa na kwa wahusika asisite kutoa taarifa kwa jeshi la polisi au kiongozi yoyote wa serikali. Hivi karibuni umoja wa wachungaji wa makanisa ya Kipentekosti katika mji wa Sirari waliliomba jeshi la polisi kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini mtu au watu waliohusika na tukio la mauaji ya mchungaji huyo. Ah, sisi umoja wa makanisa ya kipentekosti katika eneo hili ah, tunaliomba jeshi la polisi lifanye kazi kwa umakini na kwa weledi zaidi sana, tena kwa, kwa kasi isiyokuwa ya kawaida, kwa sababu hali sio nzuri kwenye mitaa yetu sasa wafanye kazi kwa bidii kuhakikisha kwamba waliohusika wanakamatwa wote na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria ili sheria ifuate mkondo wake. Mazishi ya marehemu Paulo Kebwe yanatarajia kufanyika mwishoni mwa wiki hii nyumbani kwake Sirari. Nikiripoti kutoka ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa polisi Tarime Rorya, mimi ni Jumanne Ntono, Star TV.